Yo no tengo tan claro que la izquierda haya estado dividida con el tema de la abolición de la prostitución. Yo creo que la izquierda, por lo menos en el Estado español, nunca ha abordado este tema hasta hace pocos años. Este tema ha pasado totalmente desapercibido y solamente ha, salido cuando las mujeres, en este caso del partido de Izquierda Unida, lo hemos sacado fuera. Y es un tema que afecta mucho al estatus de los hombres y los camaradas hombres también forman parte de la sociedad y es un tema que no es nada fácil solucionarlo con ellos. Yo pienso que, la izquierda no ha sido abolicionista quitando a los teóricos. La izquierda ha pasado olímpicamente de este tema y es ahora cuando está empezando a trabajarlo. ¿Desde el feminismo es posible defender la igualdad y al mismo tiempo justificar la prostitución? Yo pienso que no. Pienso que si defendemos la igualdad entre hombres y mujeres, una de las formas de opresión mayores que tiene la mujer, que es la prostitución, es imposible que podamos defender a la vez la igualdad y la prostitución. Pero también es verdad que hay filósofos que defienden cualquier cosa y filósofas que defienden cualquier cosa, incluso teóricos autodenominados marxistas. Pero en el momento que haces un análisis un poco serio y rascas un poco, enseguida aparecen las contradicciones. El problema es que de estos temas se habla poco deberíamos hablar mucho más y deberíamos intentar que en la sociedad se hablara más, no solamente en el partido. Pienso que es una batalla que la podemos ganar.